Diana, no Vamos a parar un poquito, por favor. estoy Bueno, pero solo un momento, ¿eh? Bueno, un momentito o dos, porque mira lo que tengo. Era atún. Con el hambre que tengo. Tiene un bocado. Eh, bueno. No es un montadito del bar de Manolo, pero se deja comer. Sí, el Manolo, tío. ¿Qué habrá sido el Manolo? Ah, el Manolo. Te digo ya que no tiene clientela. La cosa está como para salir a cenar por ahí. A ese sí que le pegó el bocado la crisis. Bueno, venga, date prisa que, tengo otra sorpresa para ti. dame agua. Sí. si me hace bola. Agua. ¿Vale? Toma el tapón. ¿Ya? Cierra los ojos, ¿eh? Y... ¡Sorpresa! ¿Y esto de dónde ha salido? Hombre, uno que tiene sus contactos por ahí. Además, mira, mira, mira. Nivel 4, ¿eh? que siempre dicen, ah, es que eso es muy fácil, ya termino muy pronto. Por lo que me gusta. Ya. Pero ¿tú crees que tenemos tiempo de pararnos aquí a hacer crucigramas? vamos a ver, Diana, vive la vida, ¿vale? Vive el momento, joder. Hoy estamos aquí, mañana... Mañana quién sabrá. Si es que ese es el problema, que quién sabe. No, sé positivo, sé positivo. Venga, vamos. La primera palabra, ¿cuál es? Venga. Venga. Eh, termina en ate. Remate. No, que son siete letras. Mm, rescate, porque ahí no cabe. Rescate, sí, es rescate. ¿Te acuerdas del rescate? ¿Tú te acuerdas del rescate? Madre mía, no dieron por culo en el rescate. ¿Y al final para qué? ¿Eh? Para rescatarlos de siempre. A la gente normal, tirados como la mierda. Sí, eso hicieron. Y aquí, eh, secreto, ¿no? Secreto, sí, secreto. Digo, ¿tú te acuerdas del secreto ibérico? ¿Tú te acuerdas del secreto ibérico? Madre mía, eso sí que eran secretos. Y no secretos de Estado. No, tranquilos, lo teníamos todo controlado, todo irá bien, chicos. Sí, bueno, como la seda. Ya te digo. Cuando la cosa se puso fea y empezaron a pedir ayuda fuera, ¿quién iba a saber que íbamos a terminar peor que ellos? No, que es mentira. ¿Y después qué hicieron? ¿Después qué hicieron? ¿Eh? vendieron los hospitales a la farmacéutica. Total, ¿para qué? Para salvar los mismos de siempre, lo porque nosotros nos dieron bien por culo. se mm, lo diga. Y aquí, receta, ¿no? Receta, sí, receta. Como las famosas recetas anticrisis, ¿te acuerdas? es tranquilo, esto es la panacea, esto es la polla. Y al final, mira cómo nos ha ido, mira. Mm. Mira, tonto a lo tonto, estamos echando un buen ratito aquí. Sí, la verdad es que sí que ya te has quedado Tiene que llegar Super Eric, el rey de los pasatiempos. Joder, mira qué fácil. Aire. Aire, aire nos tenemos que dar, es que no lo escuchas.